ще один збитий танк. На границе Сумской области украинская армия разгромила российскую технику. Украинский военный обратился к российской армии со словами «Все оккупанты должны понять одно – кто придет с мечом, от меча и погибнет». Прекрасная работа украинской армии. Очередная порция подбитой российской техники. «Все будет, Украина», – добавил он. Еще один сбитый танк на боб... сторону Боброва. Лебединський район. Ну що я можу сказати? Попадання точне. Смерть захватчикам. Чесно. Слава Україні, ну тут нічого і матері одіслати в Росію, щоб поплакала на труні. Горит, горит, горит. Тут є що крутить. Тут усім хватить. А. Ось що залишилося це, походу, от самоходочки. Взагалі, красота і прелість. Це гадячина. Друзі, дивіться. Ой, красиво. Ай, бідненькі, хорошенькі, бідненькі. Вони не бідненькі. Знаєте, ми били і битимемо вас. Куди хочеш. Ось що сталося від вас. Козли. Ось дивіться, ай ай красі, ой, красота.